大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《观世界岁月如梭》。时间来到我们阳历七月，在这个多变化的七月啊，我们十二生肖的运势解析将会如何发展呢？开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，首先我们来看看属鼠的朋友，属鼠的朋友这个月属于行客太岁，所以万事还是小心一点。 在事业上受到了行客流月的影响，这个月对于职场上跟主管或是跟公司公告的政策会产生比较多的争议。例如会在业务的过程啊，主管交办的事务，自己会觉得很荒谬，做起事情来啊总感觉做的都是一些蠢事，或是公司下的一些新政策让自己觉得难以去跟客户去交代，这或是很不好处理。针对这个问题啊，其实就是我们身份的切换。既然我们是执行公司公务的时候，我们是属于公司的员工。 那也即使是公司的政策很烂，那那也是公司替公司去办理，他们客人觉得不好，那也不是针对我们个人，他是针对的公司。所以是说呢，我们只要心态健康，调整得宜是没有太大的问题。整体来说，事业运属于小凶。在财运方面，这个月行客流月刚好破了财星，所以在投资方面啊是较为不利的。 说较为啊，其实是比较含蓄的说法，实际上要获利的概率啊还是蛮低的，所以能的话，这个月不要去开新的仓位，那是比较好的做法。而在一般财务方面呢，花钱容易花在错的地方，容易在花钱之后啊，再后悔是说我刚才干嘛要去买这个东西呢？所以这个月啊，除了生活必需品之外的，就不要去采购，这是比较合适的。整体来说，财运属凶。在感情方面，这个月对单身的朋友来说啊，是一个兴趣缺缺的月份。 这个月虽然不是说毫无桃花，但是关键在于自己的心态，并没有想要争取新的关系，所以这个月还是享受单身的生活是比较合适的。对已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月个人容易非常的烦躁，伴侣上啊等于是我们生活的引爆器，随时都可以惹我们生气。如果你伴侣是属鼠的，那么让他吃饱喝足，多喝一点含糖之类的饮料，那是比较重要的，因为唯有甜品可以安抚属鼠朋友这个焦躁的心情啊。 整体来说，感情属凶。在健康方面呢，这个月健康稍微差那么一点，这跟天气没有关系。总觉得自己的身体啊有点空虚的感觉，吃东西呢也没有太好的胃口，睡也睡得不大安稳。要改善这个问题啊，可以多喝一点水。第二个就是多喝一点糖，适量的喝一点含糖的饮料，例如奶茶或者是巧克力。 再不行，可乐之类的也可以，但是就比较忌讳吃生冷的食物，例如什么呢？生鱼片，或是过于辛辣，或是油腻的食物，不然肠胃啊很容易受不了。那么马桶宝宝就是你这个月最好的朋友了。整体来说，健康运属凶。接下来到属牛的朋友，属牛的朋友这个月跟流月星君对冲，这个月只能说低调一点还是比较好的。 在事业上，这个月对属牛的朋友来说是稍微有一点阻碍的。也就是说，虽然日常工作一样进行，但是想做什么就容易产生其他的事情来妨碍我们的工作顺利的进行。例如，出去拜访客户，时间都算好，也有提早一点时间去出门了，但是就遇到别人的车祸啊，别人的意外事故，导致啊我们整个行程大迟到或者是泡汤，或者服务业啊，就容易遇到一些比较会刁难的客户，在台湾称为奥客，来给我们的工作造成的困扰。 面对这个情况，我们就是遇到问题就赶紧的回报主管，或是通知对方，我们现有这个状况，不要想自己什么都把它扛下来，独立承担。整体而言，事业运就属凶。在财运方面啊，这个月毕竟是对冲的月份，对属牛的朋友来说啊。 财务上的判断力啊，就变得比较差一点，或是长远的眼光去看法，可能都是没有错的。但是，当你把资金投入到市场里面，我们开一个新的仓位要去操作的时候，就容易产生了怎么样跟市场相反的状况会产生。所以，能的话，属牛的朋友这个月什么投资都不做，比做些什么都来得强。在一般财务部分呢，冲动消费以及花太多在吃喝上面呢，是比较需要注意的。整体而言，财运属凶。 在感情方面，这个月的心情上比较没有太多的想法，所以对单身的朋友，这个月还是可以继续享受我们的单身生活。对已婚或是有伴侣的朋友来说，这个月对什么都没有什么兴趣，就想耍废、看片、玩游戏。如果你伴侣是属牛的，就给对方多一点的私人空间，或是你可以陪他一起看片，也是一件好事。整体而言，感情属于中平。 在健康部分，这个因为健康啊，对女性的生理问题啊，就是比较需要注意的，容易会有一些疼痛不顺，或是要来不来，让自己心情就感觉很烦躁。要改善这个问题啊，多饮用一些蔓越莓果汁，天然的那种，不是合成的风味饮料，以及多喝一点水，少喝一点奶制品，都是比较好的方式。男性朋友每天上午起床的时候啊，可以吃一些综合的维他命，可以改善这些精神不济的问题。整体而言，健康运属于小凶。 接下来到我们属虎的朋友，属虎的朋友，这个月我们可以确定，我们太顺年已经过了一半以上了。上半年呢是稍微辛苦那么一点，下半年当然也会越来越好的。在事业上啊，属虎的朋友这个月精神会比较差一点，但是对于正常的业务进展影响不会很大。也就是说，只要自己不出包，就不会有人来给予你更多的麻烦或是问题。主要还是自己生理上有一点萎靡，所以会让工作进度稍微慢一点点。要改善这个问题呀。 都是怎么样的？最好的还是晚上十一点就进入了睡眠，这样比其他刺激精神的方式还来得有效。整体而言，业运属于中平。在财运上，这个月财运较为平稳，但是对于投资型风险的标的就不是太理想，因为精神上不是很集中，所以本来应该做好的判断，就是因为精神不好，就容易跳过了很多的功课，导致后面我们凭感觉来下单，这就容易跳。 掉入了什么样？掉入了自己的一个偏见跟陷阱里面。等回过头来啊，那我们可能原来是赚钱的，后来也变得亏损了。在一般财务方面呢，比较容易把钱花在娱乐或是游戏上面过多。这点呢，要稍微注意一下你自己的预算掌控。整体而言，财运属于中平。在感情方面，这个月对单身的朋友来说啊，会有遇到心仪的对象，但是遇到归遇到，喜欢归喜欢，但是身体跟不上，心里有想法，但是懒得有行动，所以基本上比较难有进展。 对已婚有伴侣的朋友来说，这个月相处比较平稳，没有太多的刺激与变化。但其实幸福也就在这些平稳的日日子之中。您说是吗？整体而言，感情属于小凶。在健康方面，这个月健康大致是良好的，就略显得懒散。这个时候啊，就要注意多运动。在家里你可以做一些体操，或是外出跑步，或是游泳，都是一些不错的运动方式。多运动，多喝水，那么就可以改善精神不济的问题，自然各方面的运势都会比较好的提升。 整体而言，健康运属于中平。接下来到属兔的朋友，这个月受到流月星君的庇佑啊，是一个能量强大的月份。在事业上，这个月的工作进度与质量都很不错，且贵人运也比较旺盛，容易受到主管或是老板的关爱，是属于正面的关爱。如果过去工作记录都很优良，那么这个月就有机会争取到晋升，且这样的贵人运啊，对业务同仁也是有帮助的，只要你专业度是够的。 相对过去来说，啊，也都是比较能够受到客户的信任与肯定，那么自然我们的业绩也会比较好的。整体来说，事业运属于中平。在财运方面，这个月财运可以说是很不错的，但是比较偏向正财的部分，也就是在事业方面的业绩成长所带来的红利与收入的提升。如果是在投资理财方面呢，这个月也是不错，只是相对正财来说，就稍微弱了那么一点。 而在投资的部分呢，仓位不要放太高。为什么呢？因为大环境的风险啊，会稍微比较高一点，所以还是建议我们个人是要保守一点，并且设定止损跟追损。赚的时候我们不要太贪心，赔的时候我们要狠心，这是比较重要的。整体而言，财运属于中级。 在感情方面，这个月单身的朋友会比较有机会遇到心仪的对象，也比较容易积极的想去追求对方。但是下行动之前呢，其实我们还是要对对方有先有一定的了解，因为这个月自己容易去比较去欣赏什么样的人呢？对方已经有对象的类型，所以为了不要让自己陷入了尴尬，还是多了解一下对方，最后再考虑要不要出手，这是比较重要的。 对已婚有伴侣的朋友来说，这个月比较容易干柴烈火。如果没有要增加家庭新成员的打算，那么请做好你的安全措施，这个是比较重要的。整体而言，感情也属于中级。在健康方面，这个月健康大致良好，就是饭量比较大一点，所以身材也会膨胀的这么多一点。那且对于酒精啊，也是比较容易没有节制，这在日后的健康容易埋下了隐患。 而且如果是在外面喝大了、喝多了、喝开了，容易引起一些纠纷，导致物理性的伤害，就容易产生，这个就很不好了。整体而言，健康也属于小凶。接下来到我们属龙的朋友，这个月对我们属龙的朋友来说是一个偏冲的月份，在这个月份中了，凡事求稳再求好，是一个需要多加注意的月份。 在事业上受到流月星君的影响，这个月做事啊，需要的是不断的请示上级，因为这个月容易出现的是，当政策改变或是客户反映状况，自己容易被上面丢包或是推出去当炮灰的可能性是比较高的。所以这个时候，我们只要遇到一不对劲，就不要怎么样，自己硬扛着，想说自己尽力的替公司或替主管或替客户来去处理好就好，最好还是往上丢，丢回团队或是主管来去处理，这是比较合适的。 对于本身或是自己就是主管或是领导来说，这个月最好不要进行的扩张或是增加投资，或是下一些接下一些杠杆比较大的专案。例如这个专案呢，它的金额是比较高的，而且客户的预付款是比较低的，然后它的交付款项周期也拉长了。那如果你又没调查好客户的背景，就急着去接案抢市场，这就容易上了对方的套路，后面可能会有比较大的问题去产生。整体而言，事业运属于凶。 在财运方面，这个月的财运不能说不好，但是好的地方在于过去的努力，现在就是收成的时候，也就是收获正财的时间。所以这个月啊，不建议增加新开的投资仓位，不建议入场，最好就是我们保存的现金，这是最好的策略。如果非得要进场，那就不是止损这么简单了，一开始你就要保持着这笔投资就是出去不会回来的打算。 因为赚钱获利的机会啊，实在有点低，尤其不要融资融券做大杠杆，这是非常不合适的。整体而言，财运属凶。在感情方面，这个月属龙的朋友情绪容易放在心里里面，不知道怎么样做好表达，所以干脆就不说了。所以对于单身的朋友来说啊，不能妥善的跟周遭的社交做好好的交流，那么自然桃花是比较暗淡一点的。 对隐婚有伴侣的朋友来说同样是容易感到委屈，就一样压抑在心里面。如果你的伴侣是属龙的，感觉到他好像跟他讲什么，他没反应，脸色也不是很好，那么事不宜迟，赶紧带他去吃好吃的，喝好喝的，尤其是甜的。只有美食跟甜品啊，可以慰藉属龙朋友的心灵。整体来说，感情属于中平。 在健康方面，这个月健康对女性而言容易会有妇科的问题，要多注意清洁；对男性而言，身体的体味、口中的气味都不是很美丽啊，所以必须勤换衣服，每天要洗晒，这是很重要的。整体而言，健康运属于小凶。接下来，我们属蛇的朋友，属蛇的朋友依然受到流年太岁的压力，且受到流月的影响，心情上会变得比较不稳定，要特别注意哦。 在事业上，这个月对属蛇的朋友来说是比较属于逆来顺受的一个月。在这个月里面，受到上半年的洗礼，精神上已经比较经得起压力，所以这个月啊，即使遇到不合理的要求，也能够心态持平的，该怎么做就怎么做。遇到刁难的，谁该出来负责就出来，谁就出来负责。保持你自己的心态健康，即使生活还是很多阻碍，但是心情跟心态上已经获得一定的成长，所以也是比较容易想开的一点。 <laughs> 整体而言，事业属于中平。 在财运上，这个月投资眼光也不是太好，且这个月大环境啊变化会稍微大了一点，导致心态容易被冲垮，大喜大悲，这令属蛇的朋友啊，你心态会难以去承受跟调整。所以能的话，这个月尽量还是保持现金，任何的理财工具啊都是以现金为主体。所以只要你现金还在，还怕日后没有其他赚钱的机会吗？对一般财务来说，容易会有被借贷的可能，所以财不露白这个很重要。整体而言，财运属于小凶。 在感情方面，这个月属蛇的朋友心情比较浮躁，虽然会有桃花的机会，但总是抓不到要领，来跟对方做进一步的交流。但基本上，只要交涉以礼，也是有机会的。但是服装仪容啊，一定要搞好，没有人喜欢邋遢的人。 对已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月容易斤斤计较，对生活的细节啊容易吹毛求疵。当然不能说你这些要求是不对的，只是你讲出来的话很刺耳，对方一听到就想反弹，所以你也达不到你想要表达那个目的好，整体而言，感情属于凶。在健康方面，这个月健康大致良好，就是容易睡不好，也睡不着。在这个状况之下，睡前做一些伸展操，拉拉筋，睡前不要喝太多水，这样比较能够一觉到天亮。 这里面可以透过少吃一点高油脂、高盐、辛辣的食物，多吃蔬菜水果，这样比较能够调节体内的环保，并且最晚不能晚过晚上十一点半后睡觉，就可以有效的改善这个问题。整体来说，健康运属于中平。接下到我们属马的朋友，属马朋友这个月是属于比较平安稳定的月份，要好好珍惜哦。在事业上，整体的运程是比较平顺的。 在这个月，数码朋友办理业务啊，都可以相对比较稳定，可以保持一定的质量。但是在这个月里面，心态也会比较飘一点，做起事情来啊，有时候感觉到有一点点乏，就觉得啊，真是无聊，好想出去玩玩，然后想要翘班之类的感觉。面对这种状况啊，首先就要让自己每天的行程营造一个值得期待的感觉。例如，我们尽可能的把每天的业务啊，都全力以赴的赶快把它做完，然后争取可以准时的下班的空间。 这样就可以为自己安排好下班后的小确幸，例如呢，早点下班，然后呢，我可以去去买一块鸡排，然后带一杯可乐或奶茶啊，去公园偷吃一下，享受一下这个忙里偷闲的感觉，或者是怎么样，我可以安排其他的社交活动啊。每件事情，只要我们全力以赴，那么当然我们私人个人的空间了，我们就可以尽情的享受快乐。整体而言，事业运属于大吉。 在财运方面，这个月财运也是不错的，不过就是正财上会比较显著，投资理财方面就显得比较弱一点。加上大环境并不理想，所以现在开新的仓去进场，似乎也不会有好的利润空间。所以暂时先保存现金会是比较理想的做法。如果真的要进场，停损跟追损一定要设好，仓位小一点，这也是比较保险的。在一般财务方面，容易在饮酒作乐方面等相关应酬啊，花了太多的钱。 享受不是放纵，自我激励做得好，人生路上才会走得顺。整体而言，财运属于中级。在感情方面，这个月属马的朋友有一种特别的魅力，这对单身朋友来说啊，桃花就是比较旺盛的。也就是说，大家会想自然的跟属马的朋友去接近，但是这也是必须基于啊，我们把自己的服装衣着要整理的好，打理的好的，这样才能够发挥我们的魅力。 对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，这份魅力除了经营好自己的感情之外，也要注意外面也容易来怎么样招花引蝶，所以洁身自爱这个是很重要的。要知道，免钱的东西通常是付出最大的代价。整体而言，感情属于中平。 在健康方面，这个月健康大致良好，就是对于清洗整洁这件事情，就感觉有点意兴阑珊了，会比较懒得洗衣服，懒得扫地拖地，甚至连洗碗都懒了。或是一件衣服啊穿好几天，感觉好像没有脏，再多穿两天吧，是不是？这样感觉就是不好的，因为它还是会有气味产生，而身体的体味也会比较重。所以我们时时警醒自己啊，要整理好服装仪容，餐后刷牙漱口，这样可以提升我们自我的运势。整体来说，健康运属于大吉。 接下来到属羊的朋友，这个月对属羊朋友来说是基于本命月，要特别注意哦。在事业上，这个本命月对属羊的朋友来说，主要还是在于对外在的环境变化比较快，有点应接不暇。但是以整体来说，这些变化都不一定是坏的变化。例如，公司跟客户都要面对大环境的改变，必须做一些自我的调整。例如，客户的需求变了，或是公司提供的方案变了，这就让属羊的朋友有点措手不及。 面对这个问题呀，只要听话照做，而不是先抵抗，其实就会蛮顺利的了。也就是说，即使觉得没事，公司或者客户干嘛改变这些想法跟做法，那你也不要急着去反对或是反抗。其实啊，只要是我们先做好，然后顺着它去做，那我们其实就可以完成的很不错了。我们没有办法把每一件事情都了解的很清楚，所以说我们先当一个配合的角色都是比较合适的。整体而言，事业运属于小吉。 在财运方面，这个月财运堪称稳定。稳定的意思就是不要乱投资，就不会有损失。也就是说，这个月是一个保存现金是最好的理财方式的一个月。这倒不是说这个月就没有好的投资机会，但是这个月因为是本命月，容易会有心态上的问题，不是过于贪婪，就是过于恐惧。所以对于进出场的时间点呢，掌握的不是这么样的理想。所以先保存现金。 观望市场等一切比较明白了，或是比较能够掌握了，那我们之后再进场会是比较好的方法。整体而言，财运属于中平。在感情方面，这个月对于单身朋友来说，虽然桃花还是有，但是自己还不能确定自己的心意到底是真的对他很心动了，还是我只是一时的欣赏。所以这个月适合多观察，多交流，不要急着走入下一步。 对已婚有伴侣的朋友来说，这个月是一个感情稳定的月份，就是有一点难聊。这个月啊，容易当成一个据点王啊，稍微有那么一点煞风景。整体而言，感情属于中平。在健康方面，这个月健康大致是良好，但是肝脏的负担比较大一点，口腔也比较容易破洞。这个时候就靠多喝水、多吃蔬果，减少奶制品的摄取，降低高油盐的食物，以及多运动，多做些体操啊，刺激一下身体的循环，这会是比较好的模式。 整体而言，健康运属于中平。接下来到属猴的朋友，这个月对属猴的朋友来说是一个保守安分、蓄势待发的月份。在事业上，属猴的朋友会感觉到很好像很多事情都可以去做，但是又觉得哪里不对。这取决于自己平常有没有精进自己的本职学能或是专业技术。所以在这个时候啊，会容易有想做，但是怕自己能力不足的状况产生。面对这种状况啊，属猴的朋友可以多咨询一些身边的良师益友，或是一些专业人士，或是主管。 如果能的话，尽量多依靠团队的力量，这样业务跟业绩的拓展会是比较顺利的。很多事情啊，我们想要自己完成一些成就，但是我们首先要先了解事情。世界上所有的成就都不是一个人可以完成的，而是不断的堆叠，最后才能达到。就像什么呢？就像盖房子一样，哪一粒沙或是哪一块砖最重要呢？其实每一粒沙、每一块砖都不能盖好一栋房子，只有它们全部聚合在一起，它才能够盖好。 整体来说，事业运属于小吉。在财运上，这个月财运大致良好，偏向稳定。对投资理财方面，眼光可以比较准确，可以抓到短期的波段利润。但是这个波段利润能够赚到的空间呢，幅度是不会太多的。如果频繁交易，又难以真正的获利，所以最好的方式就是这个月先观察一下国际的局势的变化，或者我们先把现金保存下来，之后再看看有没有机会进场。现在进场风险高过获利。整体来说，财运属于中平。 在感情方面，这个月属猴的朋友看起来会有一点知性的魅力，但是实际上是属于事情想不清楚的状况，所以看起来他好像若有所思，在思考什么样的大道理。其实大部分都在想一些没有营养的事情，所以桃花虽然有，但是颜色比较淡一点。对，也会有伴侣的朋友来说，容易说一些不着边际的话，让伴侣啼笑皆非。你不能说他想的没有道理，但是其实也说不出什么真正的逻辑跟必要性。 所以，如果你的伴侣是属猴的，那么听他讲故事就好，只要记得不要听到睡着就可以了。整体来说，感情属于中平。 在健康方面，这个月属猴的朋友，泌尿系统要多加注意。这个月饮水比较不够，容易造成长了青春痘，或是皮肤暗沉，或是口腔溃疡破洞之类的。所以这个月晚上十一点前要准时睡觉，最晚不要碰到十二点。然后要多吃点葡萄、柑橘类的水果，尽可能的不要吃火锅跟炸鸡，减少摄取奶制品，多喝水，喝很多水，水是白开水，不是咖啡或是茶，这可以保持一定的健康曲线。 整体而言，健康运属于中平。接下来到属鸡的朋友，属鸡的朋友这个月大致上属于平安稳定，要珍惜这种时间了。在事业上，这个月属于平安运作的月份，没有太大的波澜，也不会有太大的阻碍。大致上来说啊，只要自己没有做出什么比较出格的事情，基本上每天还是很平顺的度过。当然，这个时刻也是属于多劳多得，所以能够自我激励的人，也是一个可以从稳定中求发展的时间。这里老师要特别说一下。 属鸡的朋友，你要珍惜今年每一天平稳的时间，因为明年就是另外一种风景了。所以努力的时候，我们就能够多努力就努力，这是比较好的。整体来说，事业运属于小吉，在财运上，这个月财运也是比较稳定，就是没有太多的起伏跟变化。 这种运势啊，就不适合在这大环境充满变化的时候来进行开心的仓位来投资，所以建议还是保存现金，最多把钱拿去上一些培训的课程，或是买一些书籍来进修等等之类的，充实一下我们自己的智慧跟知性啊，那是比较好的。属鸡朋友需要的就是在现在更多的竞争力，以备来年的努力。整体来说，财运属于中平。 在感情方面，这个月没有太多的想法。单身的朋友夜里总会觉得应该再争取一段新的感情生活，但是，一旦太阳升起来之后，就还是觉得我们把事业做出一点成绩，或是把钱多存一点。休息的时候，哎，不好好休息，多看点片，不是挺好的吗？对不对？这比较实在一点。但是，一到深夜，又会觉得身边总该还是有一个人才对呀。 对已婚有伴侣的朋友来说，这个月可以说是一个称职的好伴侣。如果你伴侣是属鸡的，这个月可以享受比较多的感情生活。整体来说，感情属于小吉。在健康方面，这个月健康大质量好，比较需要注意的就是牙齿的健康，容易会有蛀牙或是牙痛等相关的问题。女性也比较会有泌尿的问题，所以女性的朋友要特别注意妇科的清洁以及多喝水、多吃水果。喝水，这指的就是喝纯水，不是奶茶，不是咖啡，也不是果汁。 喝纯水，吃水果，果汁不等于吃水果，这看似一样，但是它还是有差别的。整体而言，健康饮水中平。接下来到属狗的朋友，这个月属狗的朋友跟六月是偏冲，虽然影响不会太大，但是凡事小心，避免阴沟里翻船。 在事业上受到流月星君的影响，这个月在工作上心情起伏会比较大。但毕竟今年属狗的朋友受到太岁星君的庇佑，所以大部分的问题是没有的。主要还是受到流月星君的影响，做事的时候啊，心情比较浮躁。同事或主管在跟我们沟通的时候啊，容易显得没有耐心，或是我们急着去对呛回去，产生了一些争执。就是跟客户说话也容易没有耐心去听完客户跟你表达的问题，啊，半路就打断客户要讲的事情。 这个无论对商务上或是对于购物体验啊，都是很失礼的事情。所以这个月还是稳定些、耐心会是比较好的做法。要改善这个问题啊，有一个方法就是随时随地带一个水壶在身边，然后你时不时的就喝一点水，就可以让自己的精神呢到比较平稳的地方。这个月来讲啊，我们的事业运属于中平。在财运上，这个月受到流月星君的影响，投资眼光不是非常好。 所以需要多一点的耐心，不要着急的出手。虽然太岁星君有给属狗的朋友照顾，但是碰到大环境的变化，不是我们个人运势可以凌驾上去的。所以这个月对投资市场要保持着谨慎的心态，要投入记得仓位要控制，以及设好停损。我们可以少赚，但是不要多赔。在一般财务方面会比较花多一点钱在嗜好上面，例如男性的朋友应该去改车啊，或者充手游。 女士的朋友呢，就可能会买衣服或者化妆品会比较多，这些都没有不好，就是你的预算要控制，不要透支消费，这就很重要了。整体而言，财运属于中平。在感情上，单身的朋友这个月特别想要一段新的感情，所以遇到喜欢的都会特别的主动、积极奋斗，对不对？这个没有什么不对，但是就是你要追求啊，也必须循序渐进，往来要以礼。 因为这个月对感情的需求特跟渴望度特别的高，所以会比较有一些侵略性，所以是说啊，你如果没有交往毅力啊，容易让对方产生的反感或是一些反效果。而对于已婚或是有伴侣的朋友来说，这个月要注意防护措施，不然明年的端午节我们就要迎接家里的新成员了。整体来说，感情属于中平。在健康方面，这个月健康大致良好，就是吃东西容易暴饮暴食，没有节制，包含饮酒娱乐也是非常容易过度。 在家饮酒过度也就算了，如果在外没有自觉，那么容易引起一些纠纷，造成了你物理性的伤害。要改善这件事情啊，除了自我跟警惕，还有我们自律之外，没有其他的做法。不要是什么说啊，我就是心情不好，对不对？我就是想喝，那我没办法，我花我自己的钱，又没有去伤害到别人，对不对？这些荒谬的理由，这是不行的。 你问我行不行？我再来跟你讲，不行。对，为什么？因为一个人如果无法自律啊，那除了向下沉沦之外，就没有其他的发展路线了。你不要告诉我大诗人李白也是喜欢喝酒，人家最后不是沉到水里去了吗？对不对？整体而言，健康属于小凶。最后，到我们属猪的朋友，属猪的朋友这个月依然是平稳和顺的好月份。在事业上，属猪的朋友可以说是一帆风顺，除非公司本身有什么大的问题产生，或是自己的操守或者坏习惯太多。 基本上，一般正常的朋友啊，还是一样是顺风顺水，没有太大的波澜，也没有太大的阻碍。但这种情况啊，通常会扼杀我们的创意以及危机的意识。所以，趁现在顺风顺水的时候，尽可能的争取晋升，或是考取更多的执照或是资格证书，让自己的能力可以不断的堆叠起来。这样在稳定中，我们可以求得长远的发展。这可是其他生肖想都不敢想的好事情。 但通常大部分的人都会沉溺在安逸之中，而您今天看到老师的视频，那么你会不会是那一个可以自我要求跟懂得自律的那个人生胜利组的人呢？整体而言，事业运属于中极。 在财运方面，这个月财运颇为不错，投资眼光以及心态大致上也都良好，所以只要完整做好了功课，么不要说是只看过去的绩效，我们包含了未来的国际局势的预判，以及各国政府对他们现在的经济刺激的措施有没有什么方案，还有现在的能源跟它的粮食危机有没有办法去掌握，那只要能够掌握到，那你就可以做一些风险投资，可以获得不错的利润。但是如果真的是没有办法抓那么多的资料，那么我们最好还是怎么样？ 保持一定的低杠杆，还有我们尽量是现金去操作，设好停损跟停利，这是比较安全的。整体来说，财运属于中平。对感情方面，这个月属猪的朋友也是受欢迎的生肖，单身的朋友有机会遇到心仪的对象，甚至有可能是被追求的那一方。但是无论是哪一种，都要交往以礼，循序渐进，慢慢的去了解对方是什么样的人，我们再慢慢的投入我们的感情。 如果中途发现哪里不对劲的，那长痛不如短痛，现在都不好，你也不要期待它未来会为你改变，及时止损，这是一个很好的措施。对已婚有伴侣的朋友来说，这个月是一个很好的伴侣，都能相处的不错的气氛，而且维持一定的感情温度。整体而言，感情属于中级。在健康方面，属猪的朋友这个月的肠胃啊不是很听话。 要注意饮食部分的清洁，包含餐具也是一样，尽量不要吃生冷的食物，例如生鱼片之类的。要减少对奶制品的摄取，包含隔餐的奶茶，不是隔夜哦，隔餐的奶茶都要避免去饮用。这个月很容易感染到病毒型的肠胃炎，如果没有做好这些清洁跟自己的防御措施，那么一感染，马桶宝宝比你亲爹亲娘还要亲了。整体而言，健康又属于小凶。 好，以上就是我们在阳历七月我们的十二生肖运势解析。七月是一个年度有感交换季节的月份。今年的水啊，要注意它是比较不善的，也就是比较容易出现水上事故。所以各位在戏水的时候一定要注意安全。我们戏水可以开心，但是不要在水里面找刺激。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。